大家好，在这次更新之中，我要把一个非常强大的清理技巧分享给大家。它的名字叫做菩提光柱铆钉冥想。菩提光柱是菩提火焰所产生的永恒光柱。菩提光柱与地球的光网格连接在一起，它可以铆钉在，或者说建立在任何的地方，比如说自己的家、市场。 机场、剧院、医院等等地方，你可以通过冥想把菩提光柱建立在任何公共或者私人的地方。当然，我们也可以通过冥想为自己或者是自己的亲朋好友铆定菩提光柱，从而产生永久性的清洁和保护作用。菩提光柱产生的效果是持续的，对所有负面的能量。 进行清理，它的原理是基于所有物质的螺旋运动，甚至在很微小的层面，比如说原子，原子它本身就是由很微小的漩涡场所组成的，而它也能变成一个很大的漩涡场。下面我要给大家讲解一下菩提光柱的结构，在菩提光柱的顶端有一颗被称之为世界导师之星的五芒星。 菩提之星，还有基督之星，都是五芒星的结构。五芒星的位置是水平的。菩提光柱则是来自菩提层的伟大提婆神的菩提精华，它可以深深地锚定在地球。提婆神，则是来自第六维度的光之存有。另外，菩提光柱还拥有一个像龙卷风一样的存在于亚原子层面的物质。 围绕在光柱周围，而这层漩涡一样的能量结构，则与菩提光柱顶端的水平位置的五芒星连接在一起。在铆定的菩提光柱周围，位于菩提层面伟大的提婆神跟他的门徒们一起创造了一个强大的漩涡场。这个漩涡场的顶端与五芒星相连，它的宽大的体部坐落在地表。 就像一个倒立的螺旋陀螺一般，而且你也不用担心这个直立漩涡的旋转方式，因为提婆神非常的了解这个意识形态，这个漩涡会按照最适合的方式进行旋转，它是一个非常稳定的结构。一旦菩提光柱铆定成功，它会永久性的存在。 它也不需要你的配合，便会持续的进行清理。可能你对这个漩涡场还拥有很多好奇心，我下面就多解释一些。从俯视的角度来看，这个漩涡场结构很可能是逆时针的。在某些情况下，五芒星的位置也可能会发生变化，五芒星可能会向下移动至地表，然后再返回。不过， 它也可能选择停留在地表。如果五芒星选择停留在地表，这个时候漩涡场的顶端则会向下移动。从俯视的角度来看，很有可能是顺时针的。不论在哪种情况，那些不与圣光校准的物质都会被吸入这个漩涡场之中，并在五芒星的位置进行转化。 最重要的是，这种漩涡场是稳定的结构，它会一直保持这样的形态。它不需要我们更多的关注，它会作为永久性的清洁站而存在。菩提光柱的永恒之火以及漩涡场，其实已经是地球官网格的一部分。我们现在在做的，其实是在菩提层伟大提婆身的帮助下，在现有漩涡场的基础上扩大。 或者移动这些漩涡场。如果你是一个人在做菩提光柱铆定冥想，则需要先给自己铆定菩提光柱，也就是说，要先为自己做这个冥想，然后再为自己想使用菩提光柱处理的人事物做这个冥想。因为菩提光柱需要先通过你进行连接。如果你们是一个团体在进行这个冥想。 则不需要这个过程。我们可以为自己铆定菩提光柱，也可以为自己的家人、亲朋好友或者同事等等任何人来铆定光柱，因为我们这样做可以保护自己的家人还有朋友，减少大量不必要的干扰。我们使用菩提光柱，还可以加速动乱。 和战争的结束，可以在发生负面事情的地点来锚定菩提光柱。比如说，我们可以把菩提光柱锚定在华盛顿特区或者是白宫，以减少不必要的动乱和暴动，让事情尽可能的以平和的方式来过渡和解决。可以在视频下方的描述部分。 找到菩提光柱冥想的语音指导链接。